이래 에? 예? 어? Ma. diem? Kak diem, diem, diem, diem. Kok diem? Kak diem. mandi ayo mau mandi nih terus naik ayo panjat ayo dipanjat ayo dipanjat ah, ah, ayo bisa ayo panjat lagi panjat lagi panjat lagi panjat lagi panjat lagi loh yuk yuk panjat Ayo lanjut lagi. Ayo. ya ya Tunggu aneh ibu. Ya. Ya, ayo. Ayo. Ya, ayo. Ayo lanjut lagi. ya Ayo. Hmm, bisa Đưa Mandi benda Mandi Mandi Thank you. Apa? Apa? Hmm? Mandi. Oke. Okay. Mandi. Mandi. Mandi. Uh, uh, uh. Mandi. Okay. Mandi. Mandi, mandi. Mandi, mandi, mandi. Mandi. Uh, uh, mandi, mandi. ambil mbak suruh Nima Mm-hmm.